जॉर्जोला येतच नाही बे आम्ही सरकारच नाही लागलं खून जमाना बीच में आएगा तो मोहब्बत खूनी हो जाएगी के तू राजी है तो इसीलिए चुप हूँ जमाना बीच में आएगा तो मोहब्बत खूनी हो जाएगी ये तेरी गली के कुत्ते बहुत भोंकते हैं मुझ पर किसी दिन मैं दहाड़ गया तो गली सुनी हो जाएगी Awesome. Awesome. danger ahead! Danger ahead! Location mark. What's up with that nade? Where are you? Danger ahead! Danger ahead! Watch out! डॉट नहीं कह तो Danger ahead! Awesome. Marked. Awesome. मिडल वाला घर आता था Awesome. Awesome. ये देख जगह मार्क कर ये लिए Excellent work. awesome. Watch out! Watch out. Awesome. Awesome. ये पूर्ण कोचिंग के खाली केले होता Location marked. Aquí la Danger ahead!

Awesome. Awesome. अच्छी बाइक है इसमें हिल कर हिल कर हिल कर भाई मार्क द लोकेशन राइट ले गए लेफ्ट ले गए लेफ्ट Watch out. हा तुझं आहे ते तुझं आहे कर एक तिथं नाही तर मॉली ओके बघितसला खाल्लं खाल्लं बघितलं माझं

लोकेशन मार्क्ड वो दो दो हां गाड़ी गाड़ी गाड़ी का गाड़ी ले राइट मांगी गाड़ी के सामने लोकेशन मार्क्ड समोर झाला फौजी फौजी समोर फौजी समोर झाला झाडा समोर नेड करे नेड कूप कर ओचे और कहां से तो डाल रहे नेड को ओचे नेड कूप करून टाक वॉच आउट तो वेगळा नाही हा वेगळा होता तुला लाभ 手机。 एम्पोर भेटली तुम्ही तीन तीन चार चार एम्पोर टाकला तिकडे डायमंड तर मी आलोय चावला बघतो चावला चावला बघतो दो जूते बंद हो भाई सामने खतरा है डेंजर अहेड आगे तो खाली चीजें Marked a location. Marked a location. Supplies on me. on me. Awesome. Awesome. awesome. awesome. awesome. भाई सामने खतरा है Awesome. अरे मोड़ा काल से कर ले दो बस आदर की ये ये रे भाई

fall back to safe awesome. zone. Awesome. को सामान मिलेला आहे भाई पेटी पडेली आहे वो देख ये मेरे को सामान मिलेला है awesome. awesome. Awesome. Ayzam takılın zarvan ki. Böyle böyle manaklı bir tane yaptı da lo. अबे अरे अरे भी अरे पाडला होता रे अजून आता अजून मेन बंदे आता फायरिंग करते बंदे आहेत ते घरासमोर इकडे एंट्री एवढा डॅमेज दिला मी जाऊ

这还不行吗？ We are number one.